Amigo, tío. Amigo. Amigo, amigo. Amigo. ¡Qué mierda. penhão, penhão. Throwing a decoy. Confinado, todo bien. Confinado, todo bien. Todo correcto. Shut up, noob. Shut up, noob. fucking rat kid. Yeah, fucking nope. It's a small dick. We will defeat the mercenaries. landing. eight.